baru pilih dia Ay sudah sapa misi lewa Mungkin kau tak bisa jadi sapu lewat Aduh sayangnya kau bagaimana Hati tak bisa macam susah merdeka Simpan cinta